Nous faisons partie du réseau euh, Guy Hockey Immobilier, qui est un réseau de franchise nationale qui compte 450 agences en France. Et euh, nous avons choisi ce réseau euh, pour la simple et bonne raison que déjà nous partageons les valeurs qu'il représente, qui sont l'engagement, le respect, la convivialité entre autres. Notre agence est située avenue du Maréchal de Latte de Tassigny à Mulhouse, donc elle est entre la Porte de Bâle et la rue du Sauvage. Hein, qui sont des axes passants et connus sur Mulhouse, proche de la gare également. Et on a des vitrines qui sont quand même de belle taille, avec une belle hauteur sous plafond. Et donc forcément, euh, vu le passage en sens unique devant la vitrine, euh, on attirait plus de monde euh, qu'en emplacement numéro 1 ou même en zone piétonne. La vitrine aujourd'hui est notre première approche clientèle. C'est-à-dire que des gens qui vont passer devant la vitrine sont nos clients de demain. Euh, alors bien sûr que notre métier, c'est d'aller en démarche proactive vers le client. Euh, la vitrine est la première chose qu'un client va regarder. Il est dit d'ailleurs statistiquement que deux tiers des futurs vendeurs passent devant les vitrines des agences immobilières pour visualiser l'agence avant de confier leurs biens à la vente à cette agence. Donc la vitrine est d'une importance capitale. J'ai découvert Vitrine Média au Classe Affaires, c'est un congrès national donc, qui regroupe l'ensemble des agences immobilières du réseau Guilloquet, qui avait lieu sur Paris euh, au Palais Brongniart exactement, euh, dans lequel Vitrine Média en fait présentait l'ensemble de, ses, euh, de ses prestations et de ses affiches vitrines. Et il y avait beaucoup de monde autour du stand et avec des photos en qualité HDR et le papier utilisé, ça avait un rendu exceptionnel. Donc je vais être franc, c'est déjà premièrement la qualité du produit et après deuxièmement ça a été le contact euh, j'ai rencontré une personne qui était euh, euh, géniale sur le stand, qui a été à, mon écoute et qui ensuite m'a bien conseillé sur l'ensemble des produits de la gamme. Alors, Vitrine Média en trois mots, je dirais, premièrement, ils ont été à mon écoute. et c'est quelque chose d'important lorsqu'on crée quelque chose de nouveau. Ce n'était pas une reprise d'agence, c'était bien une création. Et au-delà de ça, ils se sont déplacés. Euh, je veux dire, quand vous regardez des prestataires sur Internet euh, qui vous balancent des prix à tout va sans voir les produits, je suis désolé, mais la plupart du temps, ils ne se déplacent pas. Là, j'ai eu quelqu'un qui a été à mon écoute, qui immédiatement m'a proposé un rendez-vous. Ils sont venus me voir en local et j'ai eu des conseils euh, et des conseils professionnels qui m'ont non seulement aidé dans ma démarche de création de la vitrine, mais qui en plus ont amené une touche artistique et et ont pu contribuer pleinement à la mise en valeur de cette vitrine. Ils m'ont donné des conseils clairement euh, auxquels je n'avais pas pensé, euh, de par leur approche professionnelle et leur objectivité, tout simplement parce qu'ils sont habitués à voir des agences et à en voir beaucoup, donc ils voient mieux que moi ce qui peut marcher en termes de vitrine et en termes d'accroche extérieure. Euh, ce que moi je n'ai pas forcément comme expérience. Euh, et du coup, le fait d'avoir choisi ces affichettes vitrine et leur positionnement sur la vitrine a été essentiellement dû au conseil euh, de la commerciale. Écoute conseil et après efficacité. efficacité pourquoi Parce que déjà, ben, on a choisi les bons produits au bon moment. On a su aussi me conseiller sur le matériel à utiliser pour la mise en valeur de cette vitrine, notamment l'imprimante, les papiers à utiliser et les encres. Et ensuite, au moment où j'ai passé la commande, j'ai été bien sûr livré dans les temps, le matériel était conforme à ce qu'on m'avait présenté et donc ça a été efficace en termes de délai <laughs> et en termes de livraison. Notre choix s'est porté donc sur le modèle VM1. Pourquoi euh, Déjà par son rendu de luminosité, euh, qui est tout simplement extraordinaire, et également euh, par sa présentation puisque euh, je dirais euh, physiquement et graphiquement en vitrine, c'est une, affichette qui, rend, euh, qui a un rendu exceptionnel, même par plein soleil, les gens voient les affichettes de loin, on a des personnes qui traversent la rue pour venir voir ce que c'est, ou d'autres qui pensent même que ce sont des écrans, tant le rendu est puissant. Quoi. En termes de luminosité, en termes de détails et de présentation, ça saute aux yeux. Alors la qualité du produit déjà était à la hauteur de nos espérances, elle a été aussi à la hauteur de la présentation que nous avait fait la personne de Vitrine Média. Et euh, on peut dire qu'ensuite, à la pratique, c'est aussi simple d'utilisation et à la fois, euh, c'est un produit extrêmement qualitatif. Nous jouons sur des visuels photos essentiellement, euh, de bonne qualité puisque nous travaillons sur de la, de la HDR qui a été donc retraité graphiquement et nous l'imprimons donc sur un papier spécifique pour ces affichettes. L'objectif, bien sûr, c'est un rendu visuel qui soit euh, déjà différent de mes confrères sur la place et c'est important aussi puisque euh, c'est un produit qualitatif qui permet de se différencier des confrères de la place en local. Également, c'est un produit qui attire l'œil. Donc, en y intégrant des visuels, photos euh, de bonne qualité et en grande taille, on augmente encore l'aspect visuel du produit et le buzz en vitrine. Nous avons eu bien sûr beaucoup de retours est plus que positif puisque euh, faut savoir que les gens s'arrêtent devant la vitrine. Alors je sais que ça peut paraître normal, mais vous pouvez très bien avoir une agence immobilière, être à l'intérieur, voir des centaines de personnes passer toute la journée et en fait personne ne va rentrer dans l'agence en démarche active et encore moins s'arrêter devant les affichettes vitrines. Aujourd'hui, nous on a des gens qui s'arrêtent et même très régulièrement devant la vitrine, euh, tout simplement déjà euh, de par la qualité des photos, de par le rendu visuel, qui s'arrêtent tout simplement pour voir. L'objectif d'une vitrine est avant tout d'attirer le regard, d'attirer l'œil et d'amener la personne à se poser des questions tout simplement sur ce qu'elle voit et, et, en admirer la qualité. Donc si vous voulez, la différence entre la vitrine d'hier et d'aujourd'hui, euh, il y a un monde, c'est flagrant. Euh, hier, on cherchait à mettre le plus d'informations possible. Aujourd'hui, il faut aller vers quelque chose d'épuré et quelque chose qui offre un visuel large et qualitatif et qui amène la personne à ouvrir la porte de l'agence. Nous sommes très fiers de, l'agence telle qu'elle est aujourd'hui, tout simplement parce que euh, nous l'avons créée ben, déjà à notre image et c'était euh, notre manière à nous de, de, concevoir une agence nouvelle, nous qui étions déjà du domaine, avec ce qu'on pouvait faire de mieux à quelque part, c'est-à-dire qu'on a choisi les meilleurs matériaux, les meilleurs produits où on pouvait les avoir et forcément on a voulu créer quelque chose, bien sûr que tout le monde cherche à atteindre une forme de perfection qui forcément est inatteignable, mais on essaie toujours de s'en rapprocher le plus possible hein, en essayant de rester objectif sur les choses et de choisir les meilleurs produits aux meilleurs endroits.